рамках вот дела, которое вы его забираете, там протокол. Нет, прекратите. Я понимаю, да. сержант просто стоит тут. Ну, Потому что сейчас превышает должностные полномочия сотрудники полиции Когда есть в стране у нас поездки, соответственно, и участковый, который может вызвать гражданина. Мы подбежали соответственно, с товарищем. Я уже с включенной видеокамерой был, соответственно, снимал его. Он мне предъявлял претензию, то, чтобы, чтобы я его не снимал, на что, соответственно, я проигнорировал. Вот. Ему не понравилось это. Он начал ко мне меня идти и выхватил у меня шнур мой USB. Тут ты... Тут ты... А? Программа э, теплее, служба сотрудников полиции основана на строгом соблюдении прав и свобод человека и гражданина. Он сейчас задержан? Правовой статус у гражданина какой? Что говорится о сотруднике ГИБДД? Сейчас э, какой-то документ, товарищ, какого числа? который был потерпевшим, потерпевшим для... вот то же самое пишет заявление, все не владел полиции. Ну статус-то какой у человека, гражданина? Какой? Никакого. Данного... Никакого. Никакого. Ну, звать тебя никак? Не, звать тебя Кирилл. А, так тяжело, да, когда? не, не знаешь, не, нечего ответить. Да, правда? тяжело, когда обоюдка, начинается сразу конфликтная ситуация, кого Правовой забирать, статус кого какой Просто я вот объясняю Задержу, сейчас. Если у меня будет, кто первый прибыл сюда. Вот если он сейчас ну, убегать начнет, если он сейчас убегать начнет, вы что будете делать? пытаться догнать. На основании правового статуса он задержан или не задержан. Вот в чем вопрос. На данный момент, если он был бы задержан, он бы сидел уже в машине. Значит, он не задержан. Значит, он свободно может уходить. Правда? Миш! Нет, Миша, мы, мы его забираем, оставляем. Да, да, да. Задержан. С какого времени? С какого времени задержан? Миша, какое, поскольку задержание было? <laughs> Миша! Почему это? Почему нам это? запрещает? Потому что он в данный момент исполнитель. И что, что дальше? И а что? А где-то прописано, Товарищ что я не могу обратиться к нему да, на, на ты. Еще расскажи, как нам к э, полиции обращаться. Ну, Товарищ прапорщик. Превышай должностные давайте полномочия, прапорщик. Ну, давайте с лишним звездочек. Надо вот как у сержанта. А где у меня прописано в законе, что я не могу обратиться к сотруднику полиции на ты? Это вот оскорбляет честь и достоинство полицейского. Это неуважение уже. Да? Конечно. А вы меня уважаете Напишите как гражданина? Напишите заявление, что вас не уважали. Обращаюсь к вам на «ты». И в суде мы с вами встретимся, в гражданском. И потом посмотрим, когда вас судья спросит, на основании какой нормы права вы руководствовались во время несения Уважаемый, службы. Я пока да. к вам ничего такого не применяю. Вы ко мне не подходите, социальную дистанцию соблюдайте. У нас сейчас ковид. Полтора метра. И что? Полтора метра кто отменил? У вас-то не маска. А в маске можно уже целоваться? У вас-то не маска. Она обрабатывается каждый день. Блин, а вы думаете, я вас испугаюсь? Вот Если у меня маска. Вот у я меня маска. часто в суде встречаю. У товарища сержанта тоже маска. А у вас не маска. Частенько. Это балаклава. А в суде вы потом ничего сказать не можете толкового, потому что несли чушь. И вот Во маска. А потом а по 246 не маска у вас. начинаете. Ой, заберите заявление, я не хотел, я не мог, я не знал. Ну, что кстати, надо было учиться. Это дает тебе почву привлечь ее уже по 36 потому что без этого ты бы... Да, 306 если тебя сейчас ограничивают в правах и свободах, пошло существенное нарушение прав гражданина на основании ее заявления. Все, да, заведомо ложный донос. Она видела всю ситуацию, соответственно, состав образовывается сейчас. Как только пошли нарушения твоих прав. Не, все, пусть я тогда вот забираю. Я ну домой. Ну что, езжай, <laughs> иди, это на основании видеозаписи потом сама же. Ну, плюс 128 она же публично высказывала клевету. Так что вот два состава преступления. Образовала. А э, сотрудников полиции как свидетелей? Вот и все. Да, их потом, знаешь, как вытащить суд, значит. нет? У меня есть человек, который задерживали. Миша. <laughs> Миша. Я тоже Миша. У меня есть человек, который не даст показания. Так, да. На основании его рапорта я доставлю. А скажите, у него сейчас права-то есть на защиту? В рамках вот дела, которое вы его забираете, там протокол? Нет, прекратите. Я понимаю данный разговор. сержант просто стоит. Я понимаю данные разговоры. К чему это? Ну, почему? Потому что сейчас превышает должностные полномочия. Сотрудники полиции просто. Когда есть в стране у нас повестки, соответственно, и участковый, который может вызвать гражданина. полез в драку, его раз предупредили, второй не понимаю. Не ну, снимать требовал? Запрещал. В общественном месте запрещал видеосъемку. Ага. Жена-то нарушала ПДД? Тем самым, короче, ну, ну ко мне обратился, да, э, чтобы я прекратил видеосъемку, да, я ему отказал на, это, на Конституции, Гражданском кодексе, 29 статье, 152, соответственно. Он, он не понял. Он пошел ко мне, на, на меня, схватил меня за провод, Который, слышишь, не ли... Что делаешь-то? Который меня вырвал, который остался потом после этого у него в руках. Кто-то за спины, соответственно, ну, я его схватил за куртку, чтобы его удержать, чтобы он никуда не убежал. Тем самым снималась вот эта камера. Я удержал его вот этой рукой, правой, а снимал вот этой Слышишь, не ли... Что делаешь-то? Этой камерой, соответственно. И как я мог пирсинг, баллончиком? Вопрос меня где-то третья рука появилась. Из зубов вот так знаешь. Вопрос, у меня три руки, что ли, я не понимаю? Когда я держал человека рукой правой, а, а вот этой фиксировал. Откуда у меня третья рука? Еще раз сначала я послушал, о чем вы говорите. А вот сотрудник полиции вам расскажет. Я говорю, в суде будет потом вообще вот так. Потому что он физически этого не способен был делать. Человек, когда у меня вот этот против, про, про, это, применил ко мне физическую силу, отобрал у меня вот этот вот шнур. Вот он да? едет с нами в отдел полиции. Вот, да нет, человек. Это, сейчас не про это. Речь идет. Как он мог его залить, если Когда он я его держал рукой правой, рукой а, а вот этой рукой снимал. Его противоправные действия в мою сторону, когда он похитил мое имущество. Именно провод. И кто-то из-за спины сзади меня прыснул перцовым баллончиком. Вопрос, как я мог прыснуть? Потому что, у вас на видео что-нибудь есть записано? у ну, меня все есть, ну, поэтому есть у ну, нас участковый, соответственно, который вызывает это как его, повестку. А я предоставляю все видеоматериалы. Вот, вот и дом. на этом могут Так а где у меня третья рука-то? Александр? Я что-то в себе не понимаю, где-то где у меня третья рука появилась. Я вам не про третью руку, я вам про заявление. Так я вам только что объяснил свою позицию. Да, наверное. Все доставляются. Флешку я вам, соответственно, не смогу вам дать в отделении полиции, поскольку у вас там ну, это, а, у вас нигде негде ее при, это, присобачить. Не, вопрос видео, у меня на данный момент есть видео. Ну да, то в принципе. Я имею в виду в том плане, то, что сейчас... Даже сейчас, в принципе, можем продемонстрировать не, вам. Если нужно, я, естественно, Но ну, Если скажу. есть э, момент конфликта, есть? Да, есть. видео. Давайте, Давайте посмотрим. Сотрудники полиции три штуки, прям видели все сразу. И почему-то все равно пытаются меня доставить. Достать? Что? Доставить, доставить. В отделение а, полиции. Почему-то. Со звуком, чтобы стереодинамика 12 iPhone. Я один сотрудник полиции видел, и второй там тоже видел, сидит за рулем. Поставь на медленный лучше, медленно делай. так кстати, я что-то тоже не, не заметил а кто Нет, я тоже не вижу. Нет, сейчас мы, конечно, медленно все сделаем. Нет, в любом случае такая интересная ситуация. То есть вы объясняете, что держали камеру, другой как-то не, дело, такой что? не получилось. Потому что он схватил мое имущество. Мне же нужно как-то предотвратить его административное правонарушение. Ситуация, она странная, Правильно? В любом случае нужно как-то разбирать в этой ситуации. А, елки-палки. Скорее всего, кто-то вот, вот рука летит, все. Все разбегаются, а Артем нагибается. Честно. Сейчас вот даже... доставлять. Нет, я к тому, что... Ой, это он уже матерится. Ну, просто чисто я вот стоял здесь, когда у вас этот конфликт происходил, я вообще не могу понять, кто там шипнул, что происходило. Я тоже не могу понять. Там народу было до кучи. Там же дело, что пшикал не я. Я держу человека правой рукой, держу камеру левой рукой. Соответственно, каким-то образом я пшикнул. Мистика. It's У меня, оказывается, три руки. Ищи из... Да? Видеозака... Видеозапись есть вот здесь вот, на этой Sony. Участковому все предоставим. Пусть участковый звонит, телефон оставил заявление. Конечно. Ну, пусть звонит, вызывает, видеозаписи, диски запишем как раз, чтобы разбираться уже по факту смысл от того, мы даже сейчас видеозапись с камеры не можем предоставить. Только с телефона. Потому что вашим компьютером подключать нельзя. У вас там база данных, там еще чего-то. Э, мужчина, Да кто пшикнул-то? Вы убедились в этом, что я пшикнул, действительно. Да, жена и еще один, еще один очевидец. Где что не ну, сделал, Ну, сделали дело, ответьте за него. Ну, у нас мы-то отвечаем, мы-то отвечаем. Поедем в отдел, там... Э, а, а куда, мне, а куда мне предоставить видеозапись-то? Кому? Там предоставим. Каким образом я предоставлю? органам. В отделении полиции компьютеры не подключить. Подключат. Не подключить. А, да, да там же это интернет отрубают, чтобы они это... Там, Но все, там, там все нормально. Там покажете, флешку не вставишь покажете, никуда, потому что у них это запрещено. Вы такие здесь Нет, смелые. я тоже могу показать просто. Ну но... что вы, ну шикнули, так ну пусть разберутся. Так разберутся. Виноват он, есть участковый, он виноват. виноват есть участковый. Участковый вас не дойдет. В смысле не дойдет? В прямом смысле. Заявление, здесь, у них есть мои заявления вы здесь от меня. покичуетесь, потом все, потому что не найди. Вы же когда втроем, четвером смелые, когда один уже все. Мы в четвером пройдем. А, а вы четвером будете? Конечно, это Придем будет мой свидетель, это мой будет ну, представитель. Ну блин, ну как вы... Это мой представитель будет. нас есть э, видео, наш признак. Да, сейчас все, все, есть, э, ребят, есть видео, прямо на телефоне покажут, я не могу. Мы все посмотрим. Мы все-таки едем в отдел полиции, и вы там предъявляете свое ну, видео. С какого момента именно задержан? Ну, конечно, вы же его задерживали сейчас? Да, Доставляем, да. Ну, правильно. В рамках э, заявления он заявляет. Протокол доставления. Протокол, да, на основании рапорта там дежурный будет писать. А сейчас то время надо обозначить, с какого задержан. Может, мы уже 4 часа. А что, времени? Конечно. С какого Конечно. момента идет задержание? Надо зафиксировать все это. Чтобы потом я обратился в глав, соответственно, э, по городу. Все верно. А, права, вы никого не пугает. Глав, обратился в глав, может позвонить. Позвонить? Еще что Защитник. Я его защитник, он уже совершенный. Все, едемте вместе. Просто вы говорите, с ним по правду не кидаете, потом отвлекаете. Сам? Или как лицо? Записи прямо вот показывали. Не, я понял, вот выставляете его отдел КСС ШАП или какая-то кстати, у меня на камере есть, как он матерился 4 раза. Слушай, не знаю, как они, как, э, как, как нападавшего, наверное. Сами время тянет. Не-не-не, просто понять, э, как лицо чего? Как, лицо совершившее АП или же для объяснения Нет, нет, нет, по факту разбирательства на данный момент только идет. Ну, то есть объяснение да? надо. То есть каждая сторона будет предоставлять объяснение свое видео, напишите а Как я его предоставлю? С этой ну, не ну, предоставить, ноутбук надо. Значит, позже это будет. На данный ну, момент ну, напишите свое объяснение. Так я заявление тоже написано, вон. Заявление в отношении вас, да, написано. Так я тоже писал уже заявление. Так почему-то объяснение до сих пор еще не взяли. Так поедемте, вы его дадите. Мы а на здесь на месте дать. никак нельзя не нет, дать?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 in the words I say Don't push pause, no I push play кстати, можно привлечь людей за то, что без масок находится в отделении полиции. Здесь инструмент информация для потребителей, для, для людей находится. Они ору, ору, это как оружейная комната. Это ваша надпись ничем не обоснована. Там нет ни печати, ни подписи. sky. Lies need a cup of blind, but right. In the air, I'm up my own friends from the right. Just the same coming up on the hook. Слышишь, не ли... Что делаешь-то? Артем, Артем. Зачем он лезет? Вот я его держу рукой. Вот смотрите, я его держу рукой. Кто-то прыснул сзади. А все получается что Кто-то был, кто-то сзади был, нападавший. И человек не признается, кто это сделал. Наверное. Вот, видите, я удержу. Вот, вот рука чья тянется, девушка, по-моему. <laughs> Я не знаю, кто это. Рука девушка тянется. или мальчик. <laughs> А я его держу рукой. Короче, верни-ка Ситуация в любом случае непонятна. Тормози, стоп, стоп, стоп, стоп, Там, там по-моему, девушка. Ай. Сейчас, секунду. Девушка, по-моему, была, слышишь? <laughs> Чем-то длинным таком черным. Кто тут? Кто? Не Нет, не девушка, парень. Это вот он и есть. Тут Еще был. Ну, ну, это парень с, красной фигней. Вот видите, я его держу. Смотрите, рука, вот, вот наверх потянулась рука. Вот, у него баллончик в руке. Так что извините. С, с, красным, с красным намордником кто у вас был в черной одежде с красным намордником? Да, с красным белым намордником. Кто будет извиняться? Это, это не, не мы, выставляем по факту. А кто будет извиняться? Мы, мы, мы сейчас увидели, что не я был виноват, правильно? Мы, приехали. Кому нужно показать? Дежурному, ну, что не я был виноват? Это уже дознаватель будет разбираться, Поймите, что а это не я. Напишите объяснение по этому Так, а я мог это написать на месте. А вы не могли показать это видео на месте? Показывали много раз вот всем. Я только сейчас вспомнил, что у меня в кармане это видеокамера. С телефоном показывали. Ну что, да, мы были э, в 13 отделе полиции в пятницу. <laughs> Да, на удивление. Оказалось, задержана Пятница 13 заметьте. А нет, пятница, нет, сегодня пятница 12 а не 13 Пятница 12 но 13 отдел полиции. <laughs> Вот он, 13 отдел полиции.